አራት መቶ ብር አራት መቶ ብር አራት መቶ ተውዝን ሁለት መቶ ብር ነው የተባባልነው። አሁን እዚህ ቤት መጥቼ በእናትሽ ሁለት መቶ ብር ተቀብዬ ቤቱ ራሱ አይቀየመኝም። ይህ የእሷ ቤት እኮ አይደለም የአባቷ ቤት። ሁለት መቶ ብር አረ fair አይደለም እንዴ? ሁለት መቶ በኮረኮንች ምናምን ምናምን ዞረን እኮ ነው የመጣ። እ አይመልስም። አይ መልሳ እናሉ ጋሽማሩ እንደምን አልክ ገድሉ? እድሜ እንዴት ረዥም ነው እባክህ። ሳስብ ነው የደወልከው። ምን ነው ፈልገውኝ ነበር እንዴ? አይ እንዲህ ዝም ብዬ ነው። መልካም ሰው ከልብ መች ይጠፋል ብለህ ነው። እሺ ምን ልታደርግ? አይ ድልድዩ ስራ እየተጠናቀቀ ስለሆነ አንዳንድ የረዱንን ድርጅቶችና ግለሰቦች ለማመስገን ፕሮግራም አዘጋጅተን ነበርና ከቻሉ እዛ ላይ እንዲገኙ እኔ የሚመቸኝ አይደለም ገድለው። እንዲሁም ከተሳካልኝ አዲስ ስራ አስጋዥ ለመላክ አስቤያለሁ። በእኔ ፋንታ እነሱ እንዲገኙ አደርጋለሁ። ምንም ችግር የለውም ጋሽ ማሩ። በዚያም ሀገርና ህዝቡን ታስተዋውቅልኛለህ። እሺ ጋሽ፣ ደህና ዋሉ። አለኔ ማሩ ልመጣ ነው ምናምን አይባልም። ማለበል ድምጼን ምረሳሽ ማርቲ? እንዴት ነሽ? እንዴት አወቅሽ ነበር? ቤኪ anyway ሱቅ ልክፈትና እንገናኛለን። እሺ ታንክ ሱቅ ሞርኒንግ። እንዴት አደርሽ? እንዴት አደራችሁ? ሀይ ፍርፍር በጠዋቱ እንደ ድካምሽ ቶሎ የምትነሽ አልመሰለኝም ነበር። ማርታ ናታ። እድሜ ለማርታ በጠዋት ቀስቅሳ ማርታ ማርታ ላስቱ አግኝቻት ትናንትና እንደምትገቢ ነገርኳት። እንደምትገናኙ አላውቅም ነበረ። አንቺ አኩርፈሽ ነው ያው ነው። ከዛሬ ጀምሮ አንቺ ማትይጂ እኔ ማልቀበልሽ። በረከት ቶሎ ቶሎ አትነሳም? ስራ የለም እሺ እንደውም እኔ ልቀጣ። አዲስ አበባ ሙሉ ወጪ በእኔ እኔ ነኝ በሙሉ አዲስ አበባ ላሳይሽ። አንተ ያ እንደውም ከነ ጓደኞች <clears throat> <laughs> Crazy. Why, why not? What's the problem? ኦ ለካ ዲያስፖራ ነው የሚጋብዘው። አይዞህ አይፎን ምናምን ምናምን እስከምትሸጭ ድረስ እጠብቃለሁ። በሉ እናንተ ጭቅጭቅ ማለቂያ የለውም። አድጋችሁም አትተዉ። እሌን የምጨርሹን ጨርሽና ቶሎ ስራ መጀመር አለብሽ። ችግር የለም። ከተማችን መንገድ ስራ ላይ ስለሆነች መኪና እንዳትሽ። ሊስን ድሮስ ማን ሊይዝ ነው መኪና? አንተ አይደል እንዴ? አንተ የት ሄደሃል? ዛሬ ብቻ ነው የምታገኘ? ግን ነገ ምናምን አምገነ ቢዚ በጣም busy ነው መሆኑ ስራ ይበዛብኛል። ግን ዛሬን ተጠቀሚኝ። ለነገሩ ዳድ ሜቢ አዘጋጅቶልሽ ይሆናል transportation። ጉረኛ ነው በእናትህ። I'll take I'll take care of the car. እኔ ወስደዋለሁ። እኔ ዳኒን እንደዚህ ደስ ብሎ አይቼው አላውቅም። እኔ የመጣው ጊዜ እንኳን እንደዚህ ሲፈነድቅ አላየሁትም። ለነገሩ የአባት ለሴት ልጁ አይደለም። እኔ መጀመሪያ ለምን አልተጠራሁም? እንደ ትልቅነቴ አንተ አይደለ እንደ መጀመሪያ ና የተባልከው? ይሄ አሁን እዚህ አለች እንዲ አንቺ ተጠራችው። ቆይ ያደላል ምናምን አትበለኛ። ኦፊስ Okay. In this department is also uh, Hey, Salam. Is a senior accountant. Salam. Salam. Perfect. Have a great deal. ምንድነው? ስለዚህ ባክስ አታውቂም? ቀስ ብለሽ ክፈች። It's <laughs> ይህ የምታየው ቢሮ፣ ሰራተኞች፣ አንቺ፣ እኔ እዚች box ውስጥ ነው ያለነው። ስለዚህ ይሄ ባዶ box ነው ሊባል አይችልም። ድሮ አባታችን ቆዳ እየፋቀ የሚያገኘውን 30 ሳንቲም እዚች box ውስጥ ነበር የሚያጠራቅመው። በኪ ውሃ ትፈልጋለሽ? ቀዝቃዛ ይሆንልሽ ወይስ ከውጭ? Mm. Wish I knew a coach you want to. Thank you. No, come alone. And actually, office in Asayin, please. I need to see the office. What's going on? You acting weird. Hello የአንቺን office አሁን አራት መቶ ኪሎ ሜትር ሄደን ምነው አይመስለኝም። Excuse me አልገባኝም። የአንቺ office ያለው እንጅባራ ነው እንዴ? ቆዳ ፋብሪካው ጋር ገጠር እኔን ገጠር ልትልኩኝ ምን መሰለሽ፣ ምን አረኩኝ? ያው dad መጥቶልሻል፣ አውሪ አካም ብልል እንጂ ባረ አራት መቶ ምናምን ኪሎ ሜትር ምንድን ነው? አይዞ አባባ ከጎን ነኝ። ወደ ሀገሬ መጥቼ መስራት እፈልጋለሁ ብለሽ ነበር ብያለሁ። ግን ብልህስ እኔ ገጠር እንጂባራ ምናምን ብያለሁ እንዴ? እኔ ያልኩሽ አገርሽ መጥተሽ ትሰሪያለሽ እንጂ አዲስ አበባ እንጂ እንጂባር አላልኩም። አጠገቤ የሆነች ትሰሪያለሽ ነው ያልከኝ። አገርሽ ነው ያልኩሽ። አዲስ አበባ ነው ያልከኝ። ምን ማለት ነው አዲስ አበባ? አዲስ አበባ ማለት ያስ አገርሽ አይደል እንዴ? እዛ ሄዶ ማን ይስራ? ኖ ሌላ ሌላ ሌላ ሰው ላኩልኛ። አገር ማለት ከተማ ብቻ ነው። ደግሞ የምትሄጂው ለስድስት ወር ብቻ ብቻ ለስድስት ወር ብቻ daddy፣ ገጠር ውስጥ መብራት፣ ውሃ፣ ምናምን፣ መድክ ምንም የሌለበት ገጠር ውስጥ እዛ ያለውን ህዝቡንና አገሩን ሳትመለከች ለምንድን ነው አልሄድም የምትዩ? ኦብቪየስ። ይህንን ከተማረ ሰው አልጠ ዳዲ የተማረ ገጠር ይግባ የሚል ህግ አለ። እኔ የሚፈልገው የሄዶ ለውጥ የሚያመጣ ሰራተኛ እንጂ ከተማ ላይ ቁጭ ብሎ የሚያዝም ሞልቷል። እኔ የምታግዥ ይመስሎ ነበር እንጂ አላግዝህም አላልኩም። ይኸው ከዛ ሁሉ መጥቼ ይኸውና አላግዝህን የመጣሁት። በመጀመሪያ እንዳንቺ አባቶች አገር ሀገር ከፍሎ ያስተማረው የጠየቀው የተሰጠው ኢትዮጵያዊ በቁጥር ሁሌ ነው እንደዛ መተለን አባባ፣ ሁሌ በመሀይም አይምሮዬ ስለፋና ስተጋ ልጆች የተክተውኝ ስራዬን ሁሉ ከኔ በተሻለ መልኩ ሰርተው አገርና ወገንን የሚጠቅም ስራ ይሰራሉ ብዬ እንጂ ለቀን ለቀን ኑሮዬማ ምን አለፋኝ። ከተስማማሽ ፋይሉና ጠቅላላ ሪፖርቱ እኔ ቢሮ አለልሽ። አይ ወደ ስደቴ እመለሳለሁ የምትይ ከሆነ መንገዱን ጨርቅ ያርግልሽ። ከዚህ በኋላ ግን ራስን ችለሽ መኖር ይጠበቅብሻል። ከማሩ ሰባ አራት ሳንቲም አገኛለሁ ብለሽ እንዳታስብ። ፈልጌም አላውቅም። ውለታዬ ከሆነ ጥሩ፣ ያለኝን ለተቸገረ መስጠት አያቅተኝ። ወደዚህ ሀብት የመጣሁበትን መንገድ አሳምሬ ያውቀዋል። ስራው ቢያቅትሽ ከሆነ ደግሞ ንገሪኝ። እኔ ስራው እኮ አቅቶኝ አይደለም። ለምን ከመምጣቴ በፊት ይህ አልተነገረኝም ነው። ትችያለሽ ብላችሁ አይደለ እንደ ያመጣችሁኝ። ሲታናሽ ወንድምሽ ተመልከችው። It's your fault መኪ፣ it's your fault። መጀመሪያ አንተ ልትነግረኝ ይገባ ነበረ። አንድ ነገር አንድ ነገር ካለ ሀሳቡን እንደማይቀይር ታውቂያለሽ። አይ ኖ ግን መጀመሪያ እኔ ከመምጣቴ በፊት ለምን አልተነገረኝ? ገጠር ትሄጃለሽ፣ እንጅባራ ትሄጃለሽ ብዬ Why not? እንዴ ሃቭ ራይት ነው። ተረጋጊ። ምን መሰለሽ? ኦ ካም ኦን ዶንት ሴ ፕሊዝ። አዳምጪ መጀመሪያ። ይኸውልሽ አንድ ጊዜ እዛ ከሄድሽ በኋላ እኔ information ስትፈልግ ይኛል። አትፍሪ፣ አትፍሪ ማለት እኔ እሌኒ ማሩ ነኝ የምፈራው ማለት ይሄን በምትፈልጊው ነገር ካለ እኔ contact አደርግኛለሽ። እኔ አንድ ነገር ነው የጠየቁት፣ just information። ለምን ከዛ ስመጣ አልተነገረኝም። በቃ ዳስ እሺ፣ እኔ አልፈራም። Thank you and please leave me alone። ሜዳ ውስጥ እኮ አልነበርክም። ምን ልጄ አይምሮ ውስጥ ገብታ ትሻቃት የመጫወት እኔ ያልገባኝ ነገር በፊት ያልሰጣቸው ምክርና ትምህርት አሁን በዚህ ውጡ በዚህ ግቡ እያልክ እኮ ልጆቹን እያሰቃያቸው እኮ ነው። ያን ዓላማ ለፍቼ ያቆምኩትን ስራ ለማለስተው ልስጠው? አጣደፍካቸዋ። እንደውም ልንገር ጥሩ ልጆች ናቸው ያሉ በፈለግከው ሰዓት ነው ስትላቸው የሚመጡ ምን ነው የሉ? ምንም። ምንድነው ነው የሰማሽው ነገር አለ? ምን እሰማለሁ? ገጠር ገብተሽ ፋብሪካውን ተረከብ ይለኛል እንዴ? ማ አባባ ነው። እርግጠኛ ነሽ? አንቺ እንጂባራ ታውቂዋለሽ እንዴ? እንጂባራ ያ ቆይ የምርሽን ነው እንዴ? ቆይ መቼ ያት? ቆይ እንዴ በኪ ይሄዳል እንዴ? በኪ ቢሄድስ? አይ ብቻሽ ይሄ ነው እኔስ እና ምን አልሽ? በጣም ግራ ገብቶኛል። ለነገሩ ይከብድሻል እንጂ የሚገርም እድል ነበረ። ምኑ ነው የሚከብደኝ? ማለቴ ፋብሪካው ሸክም ነው እንዴ? ለምን ነው የሚከብደኝ? እሌኒ፣ ፋብሪካ እኮ አንቺ እንደምታስቢው ቀላል ነገር አይደለም። በጣም ግዙፍ ነው። <laughs> ስለ ፋብሪካ አንቺ በምን ታውቂያለሽ? የግድ አባቴ ፋብሪካ መኖር አለበት እንዴ? ችግር የለም እና ሰርተሻል ፋብሪካ ውስጥ? ውይ እኔ ግን ፈጣሪን አመሰግናለሁ። እዚህ ሀገር ቶሎ በመመለስ እዚህ ደስተኛ ነኝ እያልሽ በጣም ምን ጎደለኝ? ቆይ ይህኝ እሰራለሁ፣ የፈለግኩትን ነገር በፈለግኩበት ሰዓት አደርጋለሁ። ምን አነሰኝ? በዚህ ሚጢጢ ሱቅ ምንድን ነው የምትፈልጊው ነገር እኔ ሚጢጥዬ ሚጢጥዬ ሱቅ ትያለሽ። አንቺ ግን የራስ የምትይው ነገር ምን አለሽ? ቆይ እስቲ ሁሉም ባባትሽ ነው። በሀገርሽ ላይ የራስሽን የመሰለ ነገር የለም። እስቲ አስቢ እሌኒ ማሩ ገጠር። ቆይ የማናውቀውስ ሀገር ሄደን ሰርተን የለ እንዴ? ምንድን ነው ችግሩ? ኢትስ ዲፍረንት ከማን ለነገሩ አንቺ ምን አለብሽ? እድሜ ለአባትሽ እኔ እንዳንቺ አይነት አባት ቢኖረኝ የት በደረስኩ። Wow በጣም ወድጀዋለሁ። ሳይዞንም ነው ጠቅልልኝ። ምንድን ነው እያረግሽ ያለሽው? ለምንድን ነው ይሄንን የምትቆርጠው? mark ኡ እኮ ነው። ለምንድን ነው የሚቆረጠው? ለምንድን ነው የምትቆርጠው? No ኢትስ okay፣ ሰፋዋለሁ፣ ሰፋዋለሁ። መርፌ ያለሽ ካለ mark ምኑ ምኑ ልብስ ነው ይሄ? ልብስ ነው ሊለበስ ነው እንዴ? mark ኡን በጣም እኮ ነው ፈልገው። እኔ መጠየቅ ነበረብኝ። መርፌ ያለሽ ፋሽን ነው ሲያገር ባጅ ፋሽን fine እሺ አባ አስተካክለዋለሁ። ችግር ሰፋዋለን። በጣም የሚገርም ነው። ወይ አይጠየቅም እንዴ ሰው እንዴ ሰው እኮ እንደ ፍላጎት ነው አይደል እንዴ ገዢ? አዎ ልክ ነህ። የመጀመሪያ ዲግሪዋን በማኔጅመንት ይዛለች፣ ተመርቃለች። ለምንድን ነው እንዲህ በጥድፍ ያዛ ድረስ እንድትሄድ የፈለግከው? በየክፍለ ሀገር ውስጥ ቦታ አለ አይደለ እንዴ? እዚህ ባራ ድረስ እንዲህ በጥድፊያ እንድትሄድ የፈለግከው በምክንያት እኮ እኔ አልገባኝም። ማሩ ተወኝ ኤፍሬም፣ አንተ ምን አለብህ? እቺ ጸጉርን ትንሽ ቀለም ታረጋታለህ፣ ታተኩራታለህ፣ አንድ ፍሬ ልጅ ትመስላለህ። እውነቴን እኮ ነው የምልህ። ልጅ ወልደሃል፣ የልጅ ልጅ አይተሃል፣ ልጆች ድረሃል። ቁጭ ብለህ ኪራይን ትሰበስባለህ። እኔ እውነቴን እኮ ነው የምልህ። እዛ ድረስ በጥድፊያ እንድትሄድ የፈለግክበት አንድ ያሰብከው ነገር አለ ማለት ነው። ኤፍሬም ተወኝ። ቆይ እንጂ ወዴት ነው እንዴ? ጨዋታ ላሳይ እንጂ ደግሞ እኔ አንተን ቁጭ ብዬ እኮ አየሁ። <laughs> እንዴት ዳድ አትቀመጭም እንዴ? አልቀመጥም ዳድ። ባለፈው eh, በሆነው ነገር በጣም ይቅርታ። እንጂባራ ለመሄድ ተስማምቻለሁ። ነገር ግን ስድስት ወር ነው ያልከኝ። ከስድስት ወር በላይ ሁለት ሰከንድ አልጨመርም ዳዴ። ጥሩ ተስማምቻለሁ። እሺ አልጨረስሽም እንዴ? አላ እስካሁን? አዎ እየጠበኩሽ ነበር እኮ እኔ ትንሽ ያቆየኝ። Okay ምን ላግዝ? ምንም ቴንክ ዩ። ደህና ደርሽ። thank you I don't see no car. ሚኒባስ አልመጣልሽም እንዴ? የሚኒባስ የ staff ብቻ እኮ ነው መኪና ያለን። Oh my god, Becky, please don't do this to me. Please. እንኳን ደህና መጣሽ። አቶ ደገፉ አቶ ደገፉ ስራ አስኪያጅ ናቸው። እዛው እንጅባራ ነው የሚጠብቁን። እኔ የመስሪያ ቤቱ ሹፌር ነኝ። ዳዊት ነው የምባል። ይሄ ነው የእኛ መኪና። አዎ አንቺን ለመቀበል ነው ነው እንጂ ሻንጣውን ተቀበሏት እንጂ ሻንጣውን ያዙ እንጂ ሆልድ ሆልድ ሆልድ ሆልድ ሆልድ እያሉ ነው እየዘፈኑልሽ ያሉት። አዲናስ ማለት እንኳን ደህና መጣሽ ማለት ነው። እንግዲህ ከተማም ስትገቢ አዲናስ ሲሉሽ ሴንቶናስ ማለት አለብሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ማለት ነው። በእግር እንግባ። ውረዱ። በምን ምክንያት? ለምን? ድልድዩ ተመርቆ ስራ የሚጀምረው ነገር አሉ አልቆ የለ ይክፈቱልንና እንሂድበት እንጂ በህዝቡ በይፋ መመረቅ አለበት ብሎ ነው። ከዛ በፊት አይከፍቱትም። ማን ኃላፊው? ዳቃያሱ ዳዳግመ ስምፕል መኪነስ ነንብስ ስታለኪ ዳቃያሱ ምንድን ያልከው? ድገምላት እስኪ። ዳቃያሱ ዳግመስ መኪንን ፕልስ ስተንብስ ስታለኪ ጌነጅ በአማርኛ ለአንድ መኪና ተብሎ መንገዱን አንከፍትም ነው የሚለው። እና ሌላ አማራጭ መንገድ ከፍተዋል። የማን መኪና ነው? የአቶ ማሩ የፋብሪካው መኪና ነው። በሸለቆ መሄድ አለብን እንዴ? ብዙ ሻንጣ ስለያዙ አሳልፏቸው። ይሄ ነው አሰራር? የማን አይዲያ ነው ይሄ? ዲስ ኢዝ ክሬዚ። ና ና ና ና ና ተዋቸው፣ በሌላ መንገድ ይጠቀሙ። ምንድነው? ነው አይደለም፣ ብትግባቡ እኮ ነው የሚሻለው። አንቺም ተመልክ። አሰራሩም አይደለም እኮ መጀመሪያ ኢንታይስተር በሉ ውረዱና እቃው ነው ውረዱና ቶሎ በሉ ሻንጣውን አውርዱት። እሺ ቶሎ በል ቶሎ በል ቶሎ በል አውርዱት። ጃንጥላ እሰይ ጥላውነ እሰይ ጥላውነ ትንሽ እንግዲህ የባህላችን ጥላ ነው። የባህላችን ፍጠኑ በላቸው፣ ፍጠኑ ጋሽ እናንተ በዚች በወንዙ አድርጋችሁ በወንዙ አድርጋችሁ ወንዙ ተሻግራችሁ ያው ቤት ነው የምትገቡት። በዚህ ባቋራጭ አንተስ ቤት ልትሄድ ነው? እኔ ከአንተ ጋር ልሂድ። በመኪና አይደለም በመኪና ከሄድሽማ እንደገና ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ሙሉ ከተማዋን መዞር ነው። ይሄ መንገድ ከተዘጋ ሌላ ሁለት ሰዓት መንገድ ዞረን ነው የምንገባው። በዚህ እኮ ቅርብ ነው እኮ አስራ አምስት ደቂቃ ቢፈጅ ነው። አስራ አምስት okay። አስራ ደቂቃ በዚህ በሸለቆ ውስጥ? አዎ በእግራችን አስራ ቅርብ ነች፣ ነው ወይ? ደህናሽን መጣሽ? ደህና ዋላችሁ? ደህና ነሽ? ደህና ደህና መጣሽ? ደህና እሰይ እናቴ። እንደው መንገዱ ደህና ደረስሽ? ደህና ነው። እሰይ ምግቡ እንጂ ምግቡ Shannon. Thank you. Thanks የመጀመሪያው stage ክፍል ከዛ በኋላ ደግሞ ይኸው እንደምታዩ በኬሚካል እዚህ እናጥዋል። በዚች በኩል ወደ ማድረቂያ ክፍል ነባ ይሄ ደግሞ steam የምናደርግበት ቦታ ነው። ተዋወቂው። ይሄ ደግሞ የዚህ ክፍል ኃላፊ ነው። ለፍቶ ለፍቶ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ይህን ይመስላል። እንዴት ነው? በእውነቱ ይህን የሚያክል ንብረት ለማፍራት በጣም ብልህና አስተዋይ መሆን እንጠይቃለን። ስንት ሰራተኞች ነበረ አሉ የተባሉት? ወደ ሶስት መቶ ሰባ ገደማ ይሆናል። ገደማ ማለት 375 375 በቃ ከ370 እስከ 390 ገደማ fixed number የለው በቃ አካባቢ ነው ማለት ደግሞ ይሄ ምንሽ ነው? mosquito net የብንቢ መከላከያ። አረ እዚህ እንደው ትንኝ ምናምን የለም። እናት አለም ዝም ብለሽ ተኝ። ያው ግድ የለሽ ምን የነጋ አጸዳልሻለሁ። እሺ እኔ እራትሽ እምቢ በቅቶኛል። ይዤ ነው የመጣሁት። እንደው አንቺ ግና በቃኝ በቃኝ የምትይ ኧረ እኔ ቤት ግድ የለሽም። አራበኝም። ቴንኪው ሊቅስ ይህንን ቀይሪልኝ ውሃውን እንዲሁ በዚህ በዝናብ ሳሁን ውሃ ውስጥ እንዲሁ የምትነከር የምን ሆነሽ ነው? በአዲስ liquid አድርጊው አሁን ባመጣሁት ነበረ እንዲያው እሱን በልተሽ ነው የምታድር ናታለ አብፋል ጥሩ ነው። እንዲሁ እንጀራ የማትበይበት ግን ምን ጉድ ነው? እንዲሁ አሁን እሱ የምትበየው ግን ታንጀትሽ ጠብ ይላል። አዎ ጠብ ይላል። የተሻለ ካርቦሃይድሬት አለው። ያንቺስ ጠብ ይላል? እንግዲህ የዚህን ሀገር ብርድ ሽሮ ካልበላን የምንችለው ይመስልሻል? ወፍራም ሽሮ? አይ ቀጭንም ይሆናል ፈሰስ አርጎ ደግሞ በዚህ ላይ ድንችቱንም ጣል ጣል አርጎ እሱ ሽሮ ላይ እንዲያት አልሆን አንችለውም። እናት ብርዱ አንድየውን እስቲ ቅመሹ። no thank ምን ይልሻል? ቴንክ ዩ ብርትክ Thank you. ትምህርት ቤት አለ እዚህ አካባቢ? እድሜ ላይ አቶ ገድሉ እዚህ ላይ አንድ አሮጌ ትምህርት ቤት ነበር። እሱን አስፋፍሰው እንዴት ጥሩ አድርገውታል መሰለሽ። የእሳቸው ስም እዚህ ሀገር በየቦታው ነው። መልካም የሚሰራ ሰው እንኳን ቆሞ ሞቶ ስሙ መች ይቀበራል ብለሽ ነው። እዚህ ሀገር ነው የሚኖሩት? አዎ እዚሁ ነው። ከዚህ ላይ ደግሞ አንድ ትልቅ እርሻም አላቸው። ደግ ሰው መሆን አለባቸው እሳቸው ግን መመስገን ይፈራሉ። አደበበላላቸው ብር በከወር ወርቅን በሳት ይፈተናል፣ የሰው ልጅ በሚያመሰግኑት ሰዎች አፍ ይፈተናል ይላሉ። ይኸው ሚስት ሳይሉ ልጅ ሳይሉ የአካባቢውን ሰው እንደረዱ እስከዛሬ አሉ። No, thank you. It's fine. Nice cafe Thank you. ምን ካፌ? የራሴ ቡና አለኝ። Thank you. እንዴት አይነት ጥሩ ቡና አለ መሰለሽ! የፈረስ ጭራ የመሰለ ቡና አለ። እዛ ልውሰድሽ። ግድ የለም ግድ የለም ማለትማ ገንዘብና ጊዜን እያባከንን ነው ማለት ነው። especially ደግሞ ይሄ አዲስ መሽን ከገባ በኋላ ያሰናበት ነውም ሰራተኛ የለም። ይህን ሁሉ ገንዘብ አውጥተን ይህንን መሽን የመጣበት ምክንያት የሰውን ኃይል ለመቀነስ ነው። ታዲያ ምን ማድረግ አለብን? ወይ እንደው በደንብ ከፋፍለን በተለያየ ቦታ አሁ አቶ ደገፉ፣ ማድረግ ያለብን ሰራተኞችን መቀነስ ነው። ያለ ምክንያት ይሄ ድርጅት ለሰራተኞች ገንዘብ መክፈል ያለበት አይመስለኝም። አቶ ማሩ እኮ ሆን ብለው ነው እኮ ያደረጉት እኮ ምክንያቱም ቦታ እስከሚገኝላቸው ድረስ ደሞዛቸው እንዳይቋረጥ ብለው ነው። አቶ ደገፉ፣ እኔ እዚህ ይህን ድረስ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው የምንሰራው። ይህ አትራፊ ድርጅት እንጂ ቻሪቲ ቤት አይደለም። አይደለም እንዴ? ያልሰራ ሰው መከፈል አለበት? በጭራሽ በጭራሽ መከፈል የለም። ስለዚህ <clears throat> እዚህ ላይ ስም ዝርዝራቸው የጻፍኳቸው አሉና አገልግሎታቸው እየተሰጠ ይሰናበትልኝ። አመሰግናለሁ። ይቅርታ አቶ ደገፉ፣ ይቅርታ ቆዳ የሚያቀርብልን ድርጅት ማን ነበር ያሉት? አቶ ገርዱ ነው። አቶ ገዱን አታውቂ? አቶ ገርዱ ነው የእኛንም ቆዳ የሚያቀርብልን። በስራ ውስጥ ቢሆን በጸባ ውስጥ ቢሆን አቶ ገዱ ስለሱ እንደው ምን ተነግሮ ያልቃል? አቶ ገርዱ በጣም ጥሩ ሰው፣ ሰው አክባሪ። ይኸው በእሱ ድርጅት እንኳ ወደ አርባ የሚሆኑ ሰራተኞች አሉ። እነሱን እቅፍ ድግፍ አድርጎ ይዞ በደንብ እያስተዳደረ ያለ ሰው ነው። በእኛም ድርጅት ውስጥ ራሱ ለስምንት ዓመታት ገደማ ነው መሰለኝ ያለምንም እንከን እያገለገለ ያለ ሰው። አቶ ስለሳቸው ብዙ ሰማ። አመሰግናለሁ። አራት ሰዓት ላይ እዚህ office እንዲመጡ ይቅጠሩልኝ። አቶ ገድሉ እዚህ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነኝ። ደህና ምን ነው? አይ ምን መልእክት ቢጤ ይዤ መጥቼ ነው። ለእኔ ከማን የተላከ መልእክት? አዲሷ ስራ አስኪያጅ ልታነጋግር ትፈልጋለች። ታዲያ እዚህ ድረስ ምን አለፋወት? እርሶ አይደውሉም ወይ ሰው አይልኩም ነበር እንዴ? አይ ሌላም ጉዳይ ስላለ እሱን ላጫውትህ እኮ ብዬ ነው። ምን ችግር አጋጠሙት? ምን እባክህ፣ ከእኛ ድርጅት ውስጥ በዛ ያለ ሰራተኛ ሊቀነስ ነው። ለምን እንዴ ትርፍ ሰራተኛ መቀነስ አለበት አለቻ። ብዙ ናቸው እንዴ? ተመልከት፣ ፈጣሪ ያሳይ። ተመልከት፣ ተመልከት። ይሄ ራሱ የአስራ አምስት አመት እድርተኛዬ ነው አቶ ሰለሞን ከአቶ ሰለሞን ራሱ። ይሄኛው ደግሞ ተመልከተው፣ ይሄም የልጅ አይን አባት ነው። እችን ደግሞ ተመልከት፣ እች ራሷ ማህበርተኛ ነች። የዓለማየሁ እናት ነች። የዓለማየሁ እናት። ይህን ተመልከተው፣ ጎረቤቴ ነው። ይሄ ደግሞ ናውረድ እዚህ ደግሞ እኚህን አሮጊት ተመልከት፣ እኚህን አሮጊት ተመልከት። የባለቤቴ አበልጅ ናቸው። እንዴ እንዳው ይቺ ሴት ከሀገሩ ሰው ሁሉ ልታቆራርጠኝ ነው እንዴ? እኔ እኮ እንዳው ምንድን ነው የሚሻለኝ? እኔ እኮ እንዳው ብን ብን ብዬ እንዳጠፋ እኮ አቶ ማሩ በጣም የተከበሩ ሰው ናቸው። ትልቅ ሰው ናቸው ምን አድርግ እንዲሁ ምን አድርግ ትለኛለህ? እንደው ምንድን ነው የሚሻለኝ? ታውቁታላችሁ? አቶ ገድሉ ናቸው አቶ ገድሉ ነኝ። ኖ ቆዳ አቅራቢው አቶ ገድሉ ነው የፈለኩት። ልክ ነው። ቆዳ የሚያቀርበው ገድሉ ነኝ። well አቶ ገሉ እዚህ ድረስ የጠራኖት ምክንያት አንድ አዳዲስ ነገሮችን ጀምረናል። አዲስ management ነው አሁን ያለው እና የ price ለውጥ ልናደርግ ነው በእናንተ አቅርቦት ላይ ይቀመጡ። ከዛሬ ስትሰሩበት የነበረ ሁኔታ ጥሩ እንደነበረ ሰምቻለሁ። ባክቴሪያ የበላቸው ቆዳዎች በእርድ ጊዜ ደግሞ የተጎዱ ቆዳዎች ከጥሩ ጋር እኩል መቀበሉ ትንሽ እየከበደ ነው። እኛም supply የምናደርጋቸው ሰዎች price እየቀነሱብን ስለሆነ እዚህ ላይ እንድንነጋገር ነበር የጠራ ነውት አቶ ማሩ ሰምተዋል? አቶ ማሩ እዚህ ድረስ መጥተው ይሄንን ጉዳይ ለእርስዎ ሊያስረዱ የሚችል አይመስለኝም። እኔ ያለው ከኔ ጋር ነው ይሄንን ጉዳይ ልንጨርስ የምንችለው። ኦኬ፣ ለማንኛውም ወደ እንጅባራ እንኳን በሰላም መጡ። <laughs> ተው እንጂ በአዲሱ ስራ አስኪያጅ ድፍን እንጅባራ ተበጥብጧል በለኛ። አይገርሞትም? አዲስ እረኛ በጋ አርሰኛ አይነት ሆኖባት ነው። ደግሞ የኔ ልጅ እንኳን ለአንድ ድርጅት ጠቅላላውንም ማስተዳደር የምትችል ልጅ ነች። እንደዛ አሉ። አይ እንዲያው ያለውን ነገር ላሳውቆት ብዬ ነው። ሌላ ይሄ ጥሩ ቤት ነው። ባለቤትም እዚህ ነው የምትሰራው። ጥሩ አድርገው ይሰሩሻል። እንደምን አላችሁ? ደህና አላችሁ? ናችሁ? አለሁ። ፀጉሬ መታጠብ ፈልጌ ነበረ። ቁጭ በይ ቁጭ በይ ንጹህ ነው አሁን ጸጥታ እሺ እስከዛ አልፈተላግልሽ ቀመጣ አንድ ዳዊት አቤት ምነግራት? ምንድነው ነው የምትነግራት? እንዴ ምን ሆነሻል? ያለንበትን ደረጃ ለምንድን ማትነግራት? የማትነግራት? okay፣ ከኔ ጋር መቀያየም አለባት? ከኔ ጋር መቀያየም አለባት ወይ? ተው እንጂ እዚህ ውሳኔ ላይ የኔ እጅ እንደሌለበት ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ከላይ የመጣ ትእዛዝ ነው እኮ ትእዛዙ። አባቷ ጥሩ ነበረ። የዚህ ሁሉ ነገር ከስካሽ ልጅቷ ናት። አን ወንዶ ሰባው ሳትሰጠ ነገር ቆዳ አቅራቢ ማን ነው የምትለው? ቆዳ አቅራቢ ድርጅቱ እነሱ ናቸው እንዴ? ባክቴሪያ በላው የተቀደደው ለስንት ይሄን ሁሉ አመት እንዴት ስትቀበሉት ኖራችሁ? አንድ አይነት price ለምን dad መቀየር የለበትም ነበር? አሁን ልክ መጥቼ እኔ ስቀይረው ነገሩ ሁሉ ትልቅ ነገር ተደረገ። እንደዛ እንደዛ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው daddy። ግድ የለም መቼም plan B ይኖርሻል። ያ order የደረጉ ስራዎችን ናቸው ስለደረሰ እሱን ታሳቢ አድርጊ። ዩልሲ ትንሽ ጊዜ ነው አሁን የምትሰጠኝ። አንድ ለውጥማ አመጣለሁ። ለማንኛውም ለፀጉር ስራ ለምናምን እያልሽ አዲስ አበባ መምጣት ይቅርብሽ። እዛ ቁጭ ብለሽ ስራሽን መከታተል ይኖርብሻል። Excuse me. የስ uh, office ኤ ስመጣ ይሄንን ወረቀት አገኘው። ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? ደህና ዋልሽ ልጄ። ደህና። ባለፈው office የመጣህ ጊዜ ተስማምተህ ነበር የሄድከው። ተስማምቻለሁ የሚል ቃል ካፌ አልወጣም። ራስህን ነቅንቀህ ፈገግታ ሰተህ ነው የሄድከው። እሱ ሁሉም ጋር ያለ ነገር ነው። plastic smile ከአንቺ ጋር አይደለም እንዴ? ሌኒ እንደዚህ ተብለጭልጨሽ የገና ዛፍ መስለሽ እዚህ እንጅባራ ውስጥ አንቺን ማንም ሰው ቀና ብሎ አያሽም። አየር ላይ ነው ያለሽው አንቺ አሁን እና ትንሽ ወደ መሬት ወረድ ለማለት ሞክሪ። ደግሞ ከህብረተሰቡም ጋር ለመመሳሰል ሞክሪ። ያን ጊዜ ስራ መስራት ትችላለሽ። ልክ የእኔና አንተ ግንኙነት ስራ ብቻ ነው። ውችዝ ቆዳ ታቀርባለህ፣ ቆዳ እረከብሃለሁ። ዳትስ አለባበሴ ኢትስ የኔ መብት መሰለኝ። ኢትስ ማይ ራይት ኢትስ ነን ኦፍ ዮር ቢዝነስ ስለ አለባበሴ። እውነት ነው። ብቻ መብቶች መብት ስለሆኑ ይጠቅማሉ ማለትም አይደለም። እንደ አንቺ ተምሬያለሁ ከሚል ሰው ደግሞ ስራ መፍጠር እንጂ ከስራ ስራ ማባረር ከአንቺ የሚጠበቅ ነገር አይደለም። ከቆዳ አቅራቢ ጋር ኦፍኮርስ ገድሉ ገዳይ ምናምን የምትሉት ነዋ። ምንም አይነት ኦፕሽን የለሽማ። ሌላ ኦፕሽን የለሽም። ዳሴት ቆየ እሳቸው ናቸው። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን። ለአቶ ገድሉ አንድ ቆዳ አቅራቢ እርስዎ ነው ተብዬ ነው እዚህ የመጣሁት። አዎ፣ አቶ ገድሉ ደህና አይደለም እንዴ? አቶ ገድሉ ደህና ነው። ስለ አቶ ገድሉ ሳይሆን አሁን ቀጥታ ወደ ፋክትሪው እርስዎ እንዲያስገቡልን ነበር። በሶስተኛ ወገን ከሚገባ የተሻለ ገቢ ምንጭም የሆነ በፊት ከሚያቀርቡበት እጥፍ ክፍያ ያገኛሉ፣ ጥቅምም ያገኛሉ። ያንን ቆዳውን ወደ እርሷ እንዲያስገቡት ማለት ነው። የተሻለ ገቢ እንዲያገኙ። አረ ልጅ እንደው ለገንዘብ ብዬ እኔ አላድርገውም። ለዛውም አቶ ገድሉ ጋር ዝምድና ይሻለኛል። No no፣ ይሄ እኮ ዝምድና አይደለም። ይሄ ቢዝነስ ነው የምንሰራው። ለእርሶም የተሻለ income፣ ለልጆቹ ትምህርት ቤት፣ ለአኗኗሩ እንዴት ነው ተጨማሪ ክፍያ እኮ ያው እምቢ አይባልም። ጥቅም አለ። በጭራሽ አላደርገውም። ይቅርብኝ ልጄ፣ ይቅርብኝ። እኔ አላደርገውም። ይልቁንስ ቡና አለ፣ ቡና የፈላለ ቡና ጠጡ። ቡና ቡና የፈላለ ቡና ጠጣ። ቡና ጠጡ። ዳዊት ወዴት ነው የምትሄደው? ቡና ላይ ቁጭ ብላችሁ ብትወያዩ ብዬ እኮ ነው። ያው ቡና ላይ ያግባባል ብዬ ነው። ቀኑ የቸር መንገድ ይሁንላችሁ። አንተ በየሄድክበት ቡና መጠጣት አለብህ እንዴ? አንድ ነገርማ አስነክቷቸዋል ሰውየው። እንዲህ በቀላሉማ እንደዚህ ምን ያስነካቸዋል? እሺ ደግሞ ቤት በኩል ነበር የመጣ ነው። መኪናውን ወደዚህ አምጣልኝ please። ላይ መኪናውን ላቅርብልሽ፣ መኪናውን ላቅርብልሽ አቶ አበረ አቤት፣ ደህና ዋሉ? አምላክ ይመስገን። ሰላም ውላችኋል? ምንድን ነው በዳሪ ኑ እንጂ ወደ ቤት ዝለቁ። ይሰማል አይደል? አዎ ይሰማል። የመጠነው ስለ ቆዳው ጉዳይ ለመነጋገር ነበረ። ቀጥታ ወደ እኛ factory እንድታስገቡልን ብለን ነበረ። ምን አልሽ? ቆዳውን ልክ እንደታረደ ወደ ሌላ ቦታ ከሚሄድ ቀጥታ ወደ እሷ ድርጅት እንዲገባ ነው የምትፈልገው? አቶ ገድሉ ጋር እየሰራን አይደል? ሶስተኛ ወገን ከሚሆን ቀጥታ ወደ factory ያስገቡልን። እርሶም የተሻለ income ይኖሮታል ብዬ ነበር። አዎ መዋ ይቅርብኝ፣ ከደግ ሰው ጋር ባልቀያየም ይሻላል። የተሻለ ጥቅም አለው። እኛ extra money እንሰጣለን። አዎ ክፍያውም ያድጋል እኮ ነው የምትሎት። ምን ጎደለብህ ብዬ እሱ ጋር እኔ እሱ ጋር ነው የምሰራ። ተይኝ፣ ይቅርብኝ፣ ይቅርብኝ። አንድ ነገር ማስነክቷቸዋል። የሆነ ነገር እዚህ እኮ የገባበት ምክንያት አለው። አረ እነሱ አይነኩ አይነኩ። ምን ሆነው ነው እንደዚህ የሚያይኝ? ስላባረሻቸው ሰዎች አውቀው እና እና ቢያውቁስ ማባረሬ ትክክል አልነበረም ማለት? እሱማ ልክ ነሽ። አሁን ሰደ አይዞኝ አይዞኝ እዚህ አካባቢ ወደሚያስረክቡ ሰዎች ይሄዳል። ከአቶ ገድሉ ሌላ ቆዳ አቅራቢ እዚህ ሀገር አለ ብለሽ ነው እንዴ? እሱ እኮ ነው ይህን ሁሉ ነገር የሚሰራኝ። ሀገሬውን እንደው ነቀነቅሽው አይደል እንዴ? እሌኒ ስሜን እንዴት አወቁት? አገር ሁሉ ይዛመዳል እንደዚህ። አንቺም እኮ ዘመዳችን ነሽ። ቁጭ በይ። አንዳንዴ እንደው እንዳንቺ አይነት ሰው እኮ ያስፈልጋል። በጥበጥ ረበሽ የሚያደርግ ታዲያ አንቺም ትንሽ አበዛሽው። እዚህ ሰው ዘመድም ሲሆን ከልቡ ነው፣ ሲያርቅሽም ከልቡ ነው። ምን ማድረግ ነበረብኝ እኔ? ድርጅቱ ከሚገባው በላይ ሰራተኛ እያስተዳደረ ነው። የማይሰራው ነበረ የተባረረው። ምን ማድረግ ነበረብኝ ታዲያ? ልጄ መማር ለዚህ አይደል እንዴ? ከተማረ ሰው ሌላ ብላት ይጠፋል። አሁን ይህንን ዛፍ ከስሩ ቆርጠሽ ብትጥዩ ምን የሚሆን ይመስልሻል? እኛም ጥላ እናጣለን። መሬቱም ይደርቃል፣ አካባቢውም ይደርቃል። አንድ ዛፍ ስትቆርጪ አንድ ችግኝ መትከልሽንም ማወቅ አለብሽ። አድጎ ዛፍ እስከሚሆን ጊዜ ቢፈጅም እሱ ይሻላል። ባል ሂድ፣ ስራ አለኝ እሺ፣ ደህና ልጄ። ዳዊት ዳዊት፣ እዚህ ናቸው ሁሉም። ጤና ይስጥልኝ። ከፋክትሪ ነበር፣ ይሄ የቆዳ ፋብሪካ ነበር የመጣ ነው። ወደ አስረካቢዎች እዚህ ያሉ ተብለን ነበር። ማንም የነግረኝ ምንድን ነው? ችግር አለ እንዴ? ምረዳችሁ ነገር አለ? እናቴን እመቤቴ ማርያም እባክሽ እናቴ ድንቅ እናቴ ድንቅ አይዞሽ ድንቅ እናቴ አይዞሽ ልቀቁኝ! اوكي اوكي اوكي اوكي I want to, I want to see you. ያዋማሩ ልጅ ልትመጣ ነው ሲባል ጊዜ ሸጋር አድርጌ ፈትዬ ያሰራውልሽ ጋቢ ነው። ሁሉዬ ብርዱን እኮ በዚህ ካልሆነ አስችውም። አንድየውን አንጀት ቆርጦ ነው የሚጥል። አሁን ግን ቡኒቱን እያፈላሁ ነው። ነይ ግቢ ከውስጥ thank you so much። እንደው ሁሉዬ እንዲዎችን ቋንቋሽን ብታያት ምን ነው? <laughs> አውቄ አመሰግንሻለሁ። 좀, 좀, 아트 이렇게 보자. አይሰማም። ስለ ቆዳው ጉዳይ እንደገና እንድንነጋገር ብዬ ነበር እዚህ ድረስ የመጣሁት። ይኸው ወደዚህ ትንሽ ስራ ቢጠይዣለሁ። እሺ ምን ልርዳሽ? ስለቆዳው ለመነጋገር ነው እዚህ ድረስ መምጣትሽ የሚቀየር ነገር አለ? አቶ ገድሉ፣ እንደ company option ኦቻችንን መፈለግ አለብን። የተለያዩ ምርጫዎችን ማየት አለብን። ለውጥ አያስፈልግም ነው እያልክ ያለኸው? ያስፈልጋል። አንቺ እየዞርሽ ቆዳሽን ሰብስቢ፣ እኛ ደግሞ የሚረከቡን ሰዎች እንፈልጋለን። ቆየሁብሽ እንዴ? ነው አልቆየሽብኝም። ቴንኪው ቤቴ መሄድ አለብኝ። አመሰግናለሁ። እንደዚህ ሆነሽማ በጭቃ ነው አይካሄድም። እንዴ ምን ነው ፋይ መሄድ ስላለብኝ ነው። እኔ እታጠባለሁ ቤት ስደርስ። ቁጭ ቁጭ Thank you. ይሄ ከሆነ ሀሳባችሁ ወደ ቀድሞ የስራው ወደ ቀድሞ ሁኔታ መመለስ እንችላለን። እንደ ቀድሞ መስራት እንችላለን። ስፋል ፕሬር ላይ ነን ያለ ነው። ባለው ሁኔታ ለጊዜው ወደ ቀድሞ ሁኔታ መመለስ ይኖርብናል ማለት ነው። ይሻላል ደሱ መመለስ አሰባችሁ? ይሻላል ብዬ ሳይሆን አሁን ለጊዜው መመለስ ይኖርብኛል። እስቲ ያስብበታሉ። <laughs> አቶ ገድሉ፣ አንድ ያልገባህ ነገር አለ። እኛ ዴድላይን አለን፣ ተረካቢዎች አለን፣ ቀን አለው። ለሱ ሁሉ ቀናት በቀን ነው የምንሰራው። ስለዚህ እኛ ወደኋላ ስለቀረን የማሰቢያ ጊዜም የለንም። አስብበታለሁ አልኩሽ። ለማሰቢያ ጊዜ አይኖረንም እና deadline አለን እኛ። Thanks so much በጣም አመሰግናለሁ። sa takuam. Takuam. Ang sakay na sa panjitiak ako sa apog. Na na no? Ara. Na ha? Iga. Na. Ay nga ka, salam just kamin siya. Ara. Iga. Gudat siya ta. Akim darangi. Eh. Gudat siya ta. Shagat siya ta. Dunia imjasa. Dunia imjasa. Batamsi. Batamsi gudat siya ta. Hmm. Shagat shagat yarang. شقة شقة جيران شكت يا خني النسكي عقيد اسفن جي قانا تكيف جتا شكت يا خني اي شقة تطوضو كتا جوتا ايقا قولي قولي ايلا يكم تندمي ازيش قاعدي وجنش؟ ايش وريش اصر اصر يمتن እህቴ የገራ ወጥን ያዝ በዚህ ነው ሰው ሄዱ ፓራሊስ ስትሆኝ እንዴ ጥፍትት ያለሽ አልጅ ያንቺ ምን አለብሽ? አሁንም እንዳመመሽ ነው እንዴ? አልችልም። አየሩ ከበደ ምናምን ልቤን። ወይ ሉዬ አይዞሽ። አትመጭም እንዴ? እና አባቴ ላርግ፣ ሰራተኛ እኮ የለኝም። የነበረችው ልጅስ? አሁን ራሱ customer መጣብኝ። በኋላ ደውልልሻለሁ። እሺ ቻው። ደህና ደርስልኝ። ወዴት እየሄድ ነው? እዚህ በተስካን ሳስቀድስ ቆየሁና አሁን ደግሞ እግረ መንገድ አንድ ቋጭቼ የጨረስኩት ጋቢ አለ። እሱን ላደርስ መጥቼ ነው እግረ መንገድ። ወይ ታዲያ ሰው ልጅ አይልኩም ነበረ? ይሄ አይከብዶትም ልጆቼ በሙሉ በመኪና አደጋ አለቁ። ሚስቴም ድሮ ገና ነው የሞተችው። ቁጭ ካልኩ ማን ሊመጣ ይችላል? አነሰ ብለው ነው አይደለ? አረ በክሱ ምርቃት ልትገዢ ነው እንዴ ታዲያ? አረ እንደሱ ብያስብ አይደለ? ታዲያ አይገባም፣ አይገባም። እንዲሁ መርቅሻለሁ፣ እንዲሁ መርቅሻለሁ። እንግዲህ ልጄ ተባረኪ፣ ያሰብሽውን እግዚአብሔር ሁሉንም ያሳካልሽ፣ ልብሽን ይስጥሽ፣ ትህትናን ገንዘብ ያልመልሽ ጊዜ ሁሉንም ነገር ያቃናልሽ። እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ። Yes, I never know. I can see that. Lenny, Gujarat, give it. Manak? Stubbornity is not the sign of strength. Thank you. ለመሆኑ አሰብክበት? እሑድ አንሰራ እና ለማሰብም ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ ማለት አለብን። ስራ መጀመሩ ካሳብ አይደለም እንደዚህ አይነት መኪና ትነዳለህ በዚህ ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ ትኖራለህ። ኮርስ አመቱን ሙሉ ባትሰራ ምን አለብህ? አትሳደብ። ለኔ ሪያልቲ አይደለም። አዲስ ደስታ ከህዝብ የሚሰበሰብ ግብር የተማረ ድሃ ልጅ ነው። ብዙ ከፍሎ ማልቀው ዳም አለበት። አይ አይ ከን ሲ ዳት እንደዚህ እያልክ ነው የህዝቡን brainwash የምታደርጋቸው። አይ ኖት ሚ እኔ ላይ አይደለም። ይሄን መኪና መታየው እንደሆነ አንዳንድ አምቡላንስ ሰዎች ደግሞ ለስራ ሲመጡ የሚጠቀሙበት ደግሞ እንዳንቺም እንደዚህ ዝናብ ላይ ስታክ ለሆነ ሰው ቤት የሚያደርስ ነው። ተረት ተረት ነው ተረት ነው የምታወሪኝ። ለአንቺ ተረት ሊመስልሽ ይችላል፣ ምክንያቱም ፍቅር የሚባል ነገር አታውቂማ። አዲስ whatever ስምህን ያልከኝ እኔን ሳታቀኝ እርግጠኛ ሆነ ስለ እኔ መናገር አችልም። ድንጋይ ልብ እንዳለሽ ለማወቅ ብዙ ጊዜ ያስፈልግ። እየሰደብከኝ እኮ ነው። ትንሽ መስመር ያለፍኩ መሰለኝ እንዴ? Anyway አውርደኝ። እሺ ዳዝማታ ደርሰሻል። already። እንዴት ነው የሚከፈተው? ምንድን ነው? አዎ ምንድን ነው? የራስሽ ልበጥሰው። እስኪዝ ሚ ልበጥሰው። ራስሽ please፣? በእናትህ አላቅልኝ Thank you. መጣሽ? ነው ሳልነግርሽ ቀርቼ ነው እንጂ እኮ ምግብሽ እኮ አልቋል ሁሉም ይበርድሻል ብዬ እንዲሁ አንጀቴ ቁርጥ ብሎ ነበር ያመሸ። አንቺ ግና ያርበሻል። ጃኬቱን ምን እንደሆነ ነገ ትሰጪው የለም እንዲሁም አምሮብሻል ቡርቴ ሚስጥር ጠብቀልሽ አንድ ጠብቀልሽ እስቲ የጠበቅሽ አንድ ሚስጥር ኑሮ ሚስጥሩን እኮ መጠበቅሽን በምን አቃለ ኧረ ልብዬስ ደግሞ ሚስጥር ይነገራል። አጠብቂም ማለት ነው እንግዲህ አባትሽ በነጋ በነጋ በነጋ በነጋ ይደውላሉ። ምን ያልሽ እንደሆነ እንዴት ውላደረች እንደ ምግብ ውስጥ ተበላት ወይ እያሉ ይጠይቁኛል። ግን እንዳትነግሪያት ብለውኛል። በጣም ለማንኛውም ኦሪጂናል ልብሽ መምታት አስሬ መጨነቅ ምግብ እምቢ ማለት እየራበሽ እየራበሽ የበለው ሆኔ ትንፋሽ እምቢ ማለት ከዚያ ሮሻ አይዞሽ አይዞሽ እምቢ የማይናገረውን አይዞሽ መው እሱም እምቢ አለኝ አልበላለኝ እንዲህ ነው የሚያደርግ አግኝቶሽ ነው እንጂ ለደሞዝ አከፋፈል ነው። ከዚህ በፊት የሰራውም ያልሰራውም ደሞዝ ነበር የሚከፈለው። እውነት ይህን ደግሞ ጥሩ ሆኖ አላገኘሁትም ለድርጅቱም ሆነ ለሰራተኛ። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው በሰራው ልክ እንዲከፈለው ስትራቴጂዎች አሉ። ያም ማለት piece rate እንለዋለን። በሰሩት ልክ በፒስ ሬት አንድ ለሰራ አንድ ሊከፈለው አስር ለሰራ አስር ሊቀበለው ማለት ነው። ይሄንን ሰራተኛውን ማበረታታት የእኛም ኃላፊነት ነው እና ምንድነው የምናደርገው? ልክ አሁን የገባውን ቆዳ በዚሁ መንገድ የሚሰራ ቶሎ ይህንን ነገር አብራሩላቸው። በርቱ ይሄ ነገር በጣም ጥሩ ሳይሆን አይቀርም እኮ ወይዘሪት ሌሌ። አይናት አሁን አሁን ምሳ ምሳ የሚወጣ እንኳን አናገኝ። ሰው በርቱ። ጥያቄ አለ? አለ። ያዛላችሁ መለየት ብቻ አይ ነው። ሰላም ሰላም። እንግዲህ አይታችኋል አይደል? Thank you, thank you, thank you, thank you. አመሰግናለሁ። እኔ ላስገባ ላመሰግን ነበር የመጣሁት። ቴንኪው ቆዳውን ለአንድ ወር ጊዜ ብቻ እንደምናቀርብ ነግሬሻለሁ። አለ ነው አልነገራችሁም? ለምን? ምክንያቱም የዋጋ ማስተካከያ ማድረግ አለብን። ስለ እሱ ጉዳይ ተነጋገርን አይደል እንዴ? ግድ የለም ሌላ ጊዜ ሰፋ ባለ መልኩ እናወራዋለን። ችግር የለም። ውጭ ለምንነጋገር አይሻልም? እዚህ ጊዜ ካለሽ እና እሱንም ለማመስገን ነው የመጣ ነው። ማመስገን አይገባም። ሽማግሌዎቹ የምታመሰግኝ ይሻላል። የምን ሽማግሌ? እነዛ ከስራ ያባረሻቸው ናቸው። እነሱ ናቸው በሽምግልና መጥተው ቆዳው ዲሊቨር እንዲደረግ ያደረጉት። ስንት አመት ሆነ እዚህ ሀገር? አንድ አስር አመት አይሆነኝ ብለሽ ነው? ምን አይታችሁ ነው ወይስ ከተማ ተደብቀ ነው የምትኖረው? ከማን ነው የምንደበቀው? አረ ነው። ለነገሩ እንደዚህ አይነት ቤት አስር አመት ብትኖርም ችግር የለውም። ግን መደበቅ እኮ ግርግር ውስጥ ነው። ይሄ እንደምታየው ተቃራኒው ያለ አለም ነው። ለመሆኑ ምን ያህል ጊዜ ቆየሽ አንቺ ውጭ ሀገር? ሰባት አመት። ሰባት አመት ውጭ ሀገር የጋሽ ማሩ ልጅ ሆነሽ ምን እያወዳደርከው ነው? ይህንንና ያኛው ነገር ነው። ማወዳደሪያ እንኳን አልነበረም። ለነገሩ ስለዚህ ጉዳይ እንኳን ብዙ ማውራት አልፈልግም። Cheers. ለእንጅባራ <laughs> ለእንጅባራ የምለው እዛ ሀገር ጉራ ብቻ ነው የሚያስተምሯችሁ? ዳንስ ያስተምሯችኋል? ዳንስ እንዴት? ምን ለማለት ነው? እየበዛብኝ ነው። ቤት ሰላም ነሽ? ኮምፕሊት ድንገት ዝናቡ ብርድ አስመትቶሽ እንዳይሆን ነው። ያዝኛ መተንፈስ ያቅተኛል። አንድ ልቤ ልብሽ ነው ኖርማል በጣም ይመታል። በፊት አይመታም ነበር እንዴ? Desde ya damn never. اشتريت ميدالية. من هنا؟ fine. Then. Ska Excuse me? Inte ska han alla gubbars. አለማግባቴን በምን አወቅ? አንተ አግብተሃል? ወንድ ልጅ በሰባ ዓመቱም ያገባል። ለእናንተ ግን ትንሽ አስቸጋሪ ቴንኪዩ መሄድ አለብኝ። መሽቶ ኧረ በፍጹም ልሸኝሻት። No አያስፈልገኝም። ሳላውቀው ተናገርኩ እንዴ? No it's fine አመሰግናለሁ። ደህና ዋልክ ጋሽ ገድሉ። ቢሮ ስገባ አጣኋት። እሷ እንኳን ቤት ነው ያለችው። በዛሬው ቀን ነገ አባቷ እንደምትመጣ ረሳች እንዴ? ኧረ አልረሳችሁም። ብቻ የድግሱ ሁኔታ እኔ እንዳስተባብርላት ወክላይ ነው አቀባበሉ ላይ የምትገኝ አይመስለኝ። ለምን እንጃ። እንደው ከመሬት ተነስታ ልቤን ልቤን ልቤን ልቤን ትላለች። ኧረ ግራ የገባህ ነገር ዋናው እኮ የድግሱ ዓላማ ስለ አባቱ አቀባበል ሳይሆን ካስቀየመቻቸው ሰዎች ጋር እንድትታረቅና ይቅር እንድሏት ነበረ። አዎ እሱማ ልክ ነው፣ ግን እንጃ ብቻ ነብዬ ፀጉር ቤቱ ሄደሽ ማትሰሪ እዚህ ሀገር ቀጥል። እንደዚህ ብርቱ እና ከዛ ስለምንድን ነው የማይመጣው እዚህ? እሱ ኧረ እንደሉኝ ምን ሊያረግ ከፈለግሽ እኔ ሆቴል ይዛለሁ። አንድ ቀን እዚህ መምጣት Seriously አንቺ ኧረ ተይኝ እባክሽ። ወይ አንቺ መሄድ ከፈለግሽ ማን ነው 어떡하고? አለቻው ቢሮ ሄጄ አጣሁሽ። ምን አይደለሽም እንዴ? ደህና ነኝ። ለምን መጣ? ላይሽ ነው የመጣሁት። አሁንም ልብሽን ነው እንዴ? አዎ ልቤን ነው በጣም አቤት ውሃ አምጪልኝ። ውሃ የሚጠጣ ነው? አዎ የሚጠጣ። ዶክተሩን ጠርቻቸዋለሁ፣ እየመጡ ነው። ልቤን ልቤ በጣም ይመታል። አንዳንዴ አይመታም። ስንት ቀን ሆነው ከጀመረሽ? አንድ ሁለት ሶስት ወር ይሆኖታል መሰለኝ። የለም ልቤ ነው በጣም ይመታል። አንዳንዴ ይቆማል፣ አንዳንዴ ሆዴን መተንፈስ ያቅተኛል። ምግብ አልበላም። ምን አገናኘው ከዚህ ጋር እድሜ? ከልብ መምታት አለመምታት ምናምን ምን አገናኘው እድሜ? እኔ መውጣት አለ መሰለኝ። እድሜ ነኝ። ሄሎ ሉዬ። ማርቲ። ወይዬ፣ እንዴት ነሽ? አለሁ እረ በጣም ልቤን ያመኛል። መተንፈስ ምናምን እያቃተኝ ነው። እውነት እንደዚህ አይነት ስሜት? አይዞሽ ይሉዬ፣ ደግሞ ትቀሪና እንጋደላለን። እሺ፣ አሁን ከነበኪ ጋር ሲመጡ አብረሻቸው ነኝ። እሺ፣ እመጣለሁ። እንመጣለን። ምን ይዤልሽ ልምጣ? ምን ትፈልጊያለሽ? ምንም አልፈልግም። በቃ እሺ። ትንሽ ዞር ዞር ማለት አይቻል። የለበሽ ልብስ አምሮብሻል ዛሬ። እዛ እየተጨፈረ አይደል እንደዚህ የምሰራለህ? ግርግር ያለበት ቦታ ጭፈራ አልወድም። ብዙ ነገር ሰው የተሰበሰበበት ቦታ አታረግም። አይክን ሲላ ምን እንደሚሉ ታውቃለህ? ስለ ሲጋራ ደግሞ ምን አሉ? አጫሽን ከመሳም የቆሸሻ አስትሬ መላስ ይሻላል ይባላል። ምን ልትስሚኝ አስበሽ ነበር እንዴ? Anyways um, አገር ወዳለው ትል የለ እንዴ? እዛ እኮ እየተጨፈረ ነው። አገር መውደድ በጭፈራ ብቻ ነው እንዴ? እና እዚህ በመደበቅ ነው አስቸግሯት ነው እነግርሻለሁ። አስቸግሯት ረዳት ምናምን በአጋጣሚ ድሮ ትምህርት ቤት እያለን ትዝ ይልሻል? ሁለት ወንድ ሁለት ሴት ነበር ምኞትሽ? አራት ልጅ ነበር የምመኘው። ልክ እሷን ሳይ ግን መውለድ እንዴት እንደሚያስፈራ በጣም ነበር ያሳዘነችኝ። በጣም ግን እንዴ ግን እኮ ከተወለደ በኋላ ያለው ደስታ የሚገርም ነው ይባላል። ነው okay ነው መመኘት አይቻልም እንዴ? ከምኞት በላይ ሆነብኝ። አንቺ አራት ልጅ ትመኝ የለ እንዴ? ምን ችግር አለው? የአንቺ ምኞት ትንሽ ላይ የታለብኝ ብዬ ነው። እንዴት አድርገሽ ታዩ እንደነበር ዩኒቨርሲቲ እዚህ ሀገር ፋርማሲ ሞልቶ ምን ምን ፈለግሽ? ምን ምን ሆንሽ? አይ የምገዛው ነገር አለ። Okay ሞልቷል። አዎ ነበር መፈጠር የነበረበት። አይዶኖ ከሌላ ሰው ጋር ሜቢ አይዶኖ። ማርታ እንዴ እሌኒ፣ እንደዚህ ነው የምታስቢ? ደግሞ እኮ የተጀመረ ነገር ሁሉ እኮ አይነገርም። ቁም ነገር ላይ እስክንደርስ ነው ዝም ያለሽ። ሄሎ ዩር ሂር አንተ ግን ንገራት አላልኩህ? ንገራት ስለ ይሄ ነገር አንተ ታውቅ ነበረ? የፈራሁት ደረሰ። አንድ ጊዜ ቆይ ቆይ አንድ ጊዜ ይሉ ምንድን ነው የምታወሪው? ለምን ምን ነው የምነግርሽ? ቆይ እኔ ራሴ አሁን ገና መስማቴ እኮ አንድ ጊዜ ተረጋጊ። እሌኒ፣ ሲጀመር አንቺ የራስሽን ብቻ ነው ማዳመጥ የምትፈልጊው። በዛሬ ቀን ሰምተሃል? ስለ በኪ ለመሆኑ ሰምተሃል? አባባ ሉ እሱም በኋላ እናወራለን። መቼ ነው የምናወራው? አሁን ስለ በኪ ሳይሆን ስለ አንቺ ጉዳይ ነው ያስጠራሁሽ። ኖ አሚን ኢዝ ማይ ሊትል ብራዘር ሺ ፕሬግነንት። እንዴት ታዲያ ምን ችግር አለው? ጸጋ እኮ ነው። እንዴ አውቀሃል ማለት ነው አንተ። አሁን ያስጠራሁሽ ስለ አንቺ ጉዳይ ነው። ቀኑ ስላሳለፍ ይቅርታ። የምን ቀን? ከመጣች ስድስት ወር ሆነሻል። በስምምነታችን መሰረት ወደ አዲስ አበባ ተመልሰሽ ዋናው መስሪያ ቤት ስራ ትጀምሪያለሽ። ዱነት አልጨረስኩም። ምንም ነገር የጀመርኩትን ነገር በሙሉ አልጨረስኩም። እኔ አሁን የሰራሽው ስራ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ጥሩ ነው። በጣም አኩርተሽኛል። No that's not point Dad። አሁን እኔ አልጨረስኩም። ከአዲስ አበባ ስመጣ በግድ መጣሁኝ። አሁን ደግሞ በግድ ሂጂ ነው የምትሉኝ? እኔ አይካንት ብዙ የጀመርኳቸው ነገሮች አሉኝ ያልጨረስኳቸው። አሁን ልብሶችሽን ታሳስሪያለሽ፣ ሻንጣ ውስጥ ታስገቢያለሽ። ነገ ከእኔ ጋር አዲስ አበባ ትሄጃለሽ። ነገ? አዎ መሆን ስፈልግ ወደዚህ እመጣለሁ። የሀይቁ መረጋጋትን በጣም ደስ ይለኛል። ያውም በጣም ጥልቅ ነው የሚባል ወሬ አለ። ሀሳቤ ልትረዳኝ የምችለው አንተ ነህ። ይሄ በተለይ ከእርድ በፊት የሚከሰቱ ነገሮች አሉ አይደል? ተባይ ሲበላቸው፣ በሚታረዱበት ጊዜ የሚሸረከተው፣ በሾህ ውስጥ ሲሄድ የሚቦጫጨረው፣ እነዚህ እነዚህ ነገሮችን አንተም ታውቃቸውን ትነግራቸዋል። Yeah እሱም እናደርጋለን። ለጥቂት ሰዎች እነግርና ማህበረሰቡ ላይ awareness እንዲፈጥሩ እናደርጋለን። በሱ ብቻ አይደለም፣ ለ government awareness ይፈልጋል። በየአካባቢው እርድ ምናምን ቆጭኛ ብቻ ዛሬ አንጥለሽ ነው ማለት ነው? አቶ ማሩ ጨካኑ ሰው ያጣ ነው ብዬ ነው የምገምተው። በጣም የቆጨኝ ግን አንዳንድ ያልጨረስኳቸው ነገሮች ነበሩት ምን ያልጨረሻቸው ነገሮች አሉ? ብዙ ነገር ለምሳሌ ለምሳሌ ለምሳሌ ለምሳሌ ምን ነው አለወትሮሽ አፍሽ ተያያዘ? የምትናፍቂኝ ከሆነ አንዳንድ እየመጣሽ ጠይቂን። እናንተ አትናፍቁ፣ እናንተ አትመጡ። የባሰበት ይመጣል። እኔ ምለው ያጫኸው ምናምን የለም እዚህ ሀገር። ብቻህን ጥሩ ነው። ብቸኝነቱን ትችለዋለህ። ምን ነው ሳሰበሽ? አልጨረስኩም ካልሽ ውስጥ አንዱ እኔ ምዳር ነበር እንዴ? <laughs> ስለዚህ ጥያቄ ስጠይቅህ ሁሌ ትሸሻለህ። ለምንድን ነው? እውነት ምንድን የቀረሽ? እዚህ ያባረሻቸውን ስራ ፈጠርሽ፣ ለልጆች ትምህርት ቤት ያደረግሽንም ሰምቻለሁ። ሌላ ምንድን የቀረሽ? የምረዳው ነገር ካለ ማለት ይሄ ነው። አረቄ ምናምን ገባ፣ የዳጉሳውም የግብጦም ሁሉም ነገር እንግዲህ ሉዬ ሀሳብሽ፣ ምኞትሽ እንዲሳካልሽ ጸልይልሻለሁ። እሺ። የምን ሀሳብ? ሚስጥር ባይ ምንም ምንም ችግር የለም። የአባትነት ወጉን አሳየሽ። ምንድን ነው ምን ሽማግሌዎቹ ከእንጂ ባራ ናቸው አይደል? አዎ፣ አንቺን ለመጠየቅ እኔ ጋር መጥተው ነው ደሸዋል ምን አልክ? ምን አልክ ባባ? ልብሽ ምን ያስባል? ልቤ ለምን እኔን አልጠየቀኝም? ለምን ለእኔ አልነገረኝም? እንዴት እኔ ያላወቅኩ? በባህላችን የሚጠየቀው አባት እኔ እኔ አንድ ቀን ነግሮኝ አያውቅም። ላንቺም የሆኑ ማቆኔ Dad አታውቀውም። እልህኛ እኔ እዛ በነበርኩበት ጊዜ በጣም ያስቸገረኝ እልህ አስጨራሽ የሆነ ግትር የሆነ ሰው እኮ ነው ባባ። seriously የሚባለውን የማይሰማ ሰው እኮ ነው ማሩ ማሩ ምንድን ነው ዛሬ? ይሄንን ቀንማ በውስኪ ነው እንጂ ዝም ብለህ እንዴት ነው ነገሩ? ተው፣ ይህን ደስታማ ከአብሮ አደጌ ጋር ነው ነው ነገሩ። እኔ ቢሆን ታዲያ አብሮ አደግ ጓደኛቸው አይደለውም እንዴ? ቀላቅሉኝ እንጂ ነበርክ ሙልጭልጭ እያልክ አስቸገርከኝ እንጂ አርግ እንደው አንዳንዴ ልጅ እንምሰል እያለ ነበረ። ሄሎ ማን? መቼ? ምንድን ብቻዋን ተነስታ እንጀራ ሄደች እኮ ነው የሚለን። ማ ይህን ሙሽራ ማሩ ቆይ ማሩ ቦታ እናርጋ እናርጊ ልክ እንደ ጋቢህ እናርጋ እናርጊ ከትከሻ ላይ እናርጋ እናርጊ ልዋል ከጫንቃ እናርጋ ናርጊና ናርጊና ስፈልግ ነበረ በየቦታው። ምን ታደርጊያለሽ ብቻሽን እዚህ ጋር? ወድሜን ብቻሽን። አቶ ማሩ ለቀቁሽ ብቻሽን? ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? አቶ ማሩ ነበር። አንተ ትቀልዳለህ እንዴ? እንዴት ነው አንተ ማነህና ነው አባቴ ቤት ሽማግሌ ያለኔ ያለኔ ፈቃድ ይላከ እንዴት አባቴ እሺ ይለኛል ብለህ ነው? ለምንስ እዚህ ያለው አልተነገረኝም? ይሄ feeling ስላከበርኩሽ ለይ ነው መሬት ላይ ተንበርክ ቀለበት ማድረግ ነበረብኝ። I anyways እዚህ ድረስ የመጣሁት ለምንድን ነው ልነግርህ ነው አልችልም። ሌኒ ወዴት ነው ሌኒ ምንድን ነው? አራት መቶ ስልሳ ኪሎ ሜትር የመጣሽው ምን አስቸኮለሽ? እኔ ራሴ አልነበረም? አይ ነው አንተን ብዬ የምመጣ መስሎ ነው እዚህ አገባሻለሁ ስላልኩኝ ነው። ደግሞ አራት አምስት ልጅ ወልዳለሁ ስትይ አልነበረም እንዴ? ከአንተ መሆን አለበት እንዴ? ተረከማ ነው ልቤ ይመታል፣ ያመኛል፣ አንዳንድ አይመታም ስትይኝ አልነበረም? Samaşallah.